Dog Nerd. A gente veio conferir o quarto dia da Brasil Game Show 2019, então fica ligado aí! Galera, olha como é que tá a feira aqui nesse sábado agora. Lotada! <laughs> tá lotadaço, tá difícil de caminhar aqui. Mas é isso aí, vamos curtir a feira nesse fim de semana também. Hoje e amanhã vai ser assim, vamos aproveitar a BGS desse ano, galera. Ó galera, hoje tá muito cheio aqui, a gente, como a gente já jogou quase todos os jogos que a gente queria aqui na BGS desse ano, a gente vai ficar mais circulando hoje, aproveitando alguns estandes aqui, fazendo algumas compras. Curtindo a movimentação toda, né? <laughs> É, e vamos nessa! que maneiro. La Casa de Papel. Isso aqui também é. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. maravilhosa, bom? E aí, tá curtindo a BGS? Maravilhosa. Tá maravilhosa, né? Campeão do Crossfire Stars Invitational Brasil! Please, welcome the champion, Vinci! vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a cobertura desse quarto dia aqui da BGS 2019 e até a próxima!